good morning, anche se direi più buon pomeriggio perché buonasera, qui sono le 2.10, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. It's January 8, 2022 and it's Saturday here in Naples, 50 Fahrenheit, around 10 Celsius. And eh, this means that non è quella, cioè è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda. Questi giorni, in questo periodo, credo che siamo appunto nella media, infatti. Adesso ci sono effettivamente 5-6 gradi in meno, ma io, come ripeto sempre, non sento, sto ripetendo questi giorni, non sento il freddo. Più di tanto invito sempre a vedere il mio video sul freddo, quello in cui ho spiegato perché non lo soffro più di tanto, faccio due pratiche ma per, per diciamo, cercare di, combatterlo, ma appunto vedete sempre il video in descrizione o la schermata finale. E oggi ho a freddure ma nulla di grave insomma. Poi adesso uh, se andrò a fare il, il, tampone per vedere se sono positivo al covid, come ho detto ieri, ma uh, poi di questo ne parlo meglio mi parlo meglio, diciamo avevo la febbre quasi a 39 ieri, ma ne parlo meglio poi nel video sui pensieri, che è sempre separato da questo come da inizio anno, quindi i pensieri li farò a parte. Ah. Today, per la seconda volta consecutiva, we have, we have those beautiful blue skies veramente blu And Golden Sunshine anche se adesso non si vede perché tra due ore apparirà là dietro il sole ma comunque si vede che il cielo è completamente blu tra un'ora apparirà là dietro per l'orario ovviamente uh, comunque Golden Golden Sunshine I think all along the way cioè fino ad altre 2-3 ore fino a sopraggiungere la serata Quindi eh, bene così, nulla da dire eh, in questi casi.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 A great day, him, all the people follow the channel reports. Mi raccomando, il video sui pensieri separato da questo vi interessa, anche se non so se riesco a farlo, ma penso di sì. Uh, sì, so again, a eh, great day, him, all these people and everyone too.